matatizo lolote linatokea, kwa sababu mimi sometimes naweza nikarudi ndani, mke wangu hayupo, mlango ukaacha wazi, ushanielewa? mm. Hela unazikuta hela za watu. Mimi zile hela nilivyochukua zile hela zikakaa kama mgogoro. mm. Mwisho wa siku fundi wangu akaniambia usizirudishe, lakini mimi kimwamonga sema si unajua, ah, usisikilize maneno ya mtu, mimi ndo ninakaa kwenye ndoa huko, sometimes usizirudishe. Mimi nikaja nikazirudisha zile hela. Ah, nilivyozirudisha zile hela mwanamke akaniambia ah, ah ila zikuwa zipo hivi, ila zilikuwa nyingi. Ah, alinizidishia sio nyingi, alinizidishia kama shilingi elfu kumi hivi. Mm. Akaniambia bwana, zile zilikuwa kama kuna mia hamsini hamsini. Nikamwambia ah, sasa na wewe mtu kashazihesabu hela zake na wewe umeshazichukua. Nikaona ah, ichateni isije kanifananisha nini, tukagombana. Mm. nikabidi nitoe ile yangu nyingine nikamuongezea yule mwanamke mm tukawa tunaishiishi hivyo sasa kuna siku nyingine leo iliniuma yule mwanamke mama yake alikamatwa mm. shanaelewa kanipigia simu gereji mimi nipo zangu gereji asani asani mama kakamatwa yupo polisi na kule polisi wanahitaji kama shilingi elfu thelathini mama yake yupo wapi Tanga huko Malungu mm lakini sitaki mamangu mpigie simu ufanye nini da naye ndo mume tena ushapigiwa hapo unafanya nini mm. mama kakamatwa mama mkwe na kule inahitajika hela na kupiga simu eh nastaki kupiga simu mm. kuuliza jambo lolote mm. kweli mimi nikarudi nyumbani nikatoa elfu thelathini nikampa mm. basi hiyo utampa utamtumia mama kweli kamtumia mamake mimi nikampigia mama mkwe simu mm. mama mkwe akasema mbona baba huko hakuna tatizo lolote, tupo salama. Lakini sikumuuliza kama kuna shida yoyote wala kama kapokea. Ka, mimi sijauliza chochote mm. Mimi si unajua nikaka kimoyo tu nimekausha mm. Sikumwambia kitu chochote kama umepokea hela, kwa sababu si nishapigwa nishapigwa onyo <laughs> nisifanye chochote na nisiulize chochote mm. Kwa mimi nikabidi nimempole mm kama anavyotaka yeye mwanamke mm. Kwa mimi nikamsikiliza mke wangu vile vile, sikumuuliza chochote sasa ikaja jinsi tunavyoendelea nikiangalia matokeo yake, kwa sababu nakumbuka siku hiyo kuna rafiki yangu mmoja rafiki yangu mmoja, kwa sababu si unajua mtu ukioa mtu ukioa unakuwa na shamshamu, kama naweza nikakuchukua yeye rafiki yangu nikamwambia twende ukamwone mke wangu nyumbani, si unajua mm. twende ukamwone shemeji yako nyumbani. Sasa kuna rafiki yangu siku kaja na gari, tumekutuka wote <laughs> naingia naye ndani, mshikaji upo nje tu kwanza pale anambia Naingia ndani, mke wangu, unafungua mlango, anambia da, mke wangu, na mgeni anaenda kaje kukuona. Mimi biashara za wageni sitaki, ushanielewa? Biashara kucholeshana sitaki. <laughs> Alafu na mgeni kimoyomoyo, kumbe nje alisikia, sio mgeni nyenye rafiki yangu <laughs> kimoyomoyo tu. Mimi nikatoka nje pale, nikamwambia mwanangu, huyu mwanamke mwenye ukataa ajisikii vizuri. Kwa yule mshikaji akaniambia, da, basi kama ndio hivyo, sasa tuondoke tu, haina haja mm. Unijua kama kasikia. Eh, lakini mbele mbele ndo akaja kuniambia mwanangu, nilisikia maneno aliyoambiwa. Mm. Mimi mwenyewe nikajua kwa sababu mimi mwenyewe tunajua mtu mzima. Mm. Kwa hiyo lazima nijiongeze. Mm. Mshikaji wangu mmoja anaitwa Chinga. Kweli bwana Chinga katoka akaniambia da, akaniambia asante, lakini kazi unayo pale mwanamke yule mm. yule mwanamke kazi unayo. Nakumbuka kuna siku moja kuna mama mwenye nyumba yule Binawili mm-hmm. marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu sasa hivi. Mm-hmm. Kafariki wa mamangu. Kama alikuwa ni kama mamangu. Mm-hmm. Siku hiyo nipo nje, mama alikuwa na swali swala tano. mm. Mama ipo vizuri, akaniita mm. pembeni kwa sababu si unajua wanawake wakikaa kwa wanawake wanawake wanakuwa wanaongea vitu vingi sana kuhusu mwanaume sio nini mm. kwa mwanamke hata vile vitu vya ndani kama siri nenda nikamwachia hela ndogo anakaa na atangazia wazake mm. mm anatangazia zake mwamka kaniachia hivi hivi hivi. Kumbe wale wanawake wenyewe mm. <laughs> wale wanawake wenyewe alikuwa anawaambia anawaambia wale wanawake mashoga zake, kwa sababu kuna marafiki zake kama wa, kama watatu hivi blasa mm. bwana, huyu mwanaume wangu hivi na hivi aniachie hela sio hivi na hivi. Sasa ule mama stori zile anazisikia mm. akaja akaniambia, mwanangu, nikwambie kitu, kumshauri mtu kuacha ni dhambi, mm. Ushanielewa? Kumshauri, lakini mwanangu, huyu mwanamke nini akufai. Huyu mama ananiambia ah, tunajua watu wazima wakishawa na mambo yao, huyu mwanamke nini akufai, anifai eh. Mimi moyo, lakini mimi mwenyewe nishajua blaza, sikufichi mimi kwa, kwa sababu gereji tunajua kazi zetu za gereji tunaweza tukatoka asubuhi saa mbili mpaka saa kumi na mbili ushafunga kazi, mm. unataka urudi nyumbani, mm. lakini mimi niki nikiwepo nikiwepo nyumbani yani <laughs> yani nikiwa nyumbani ndo nakuwa sina amani yani natamani kukuche ili gereji mm. shanaelewa yani furaha ya ndoa sina mm. yani natamani kukucha niende wapi gereji sasa gereji lenyewe naweza nikatoka ile asubuhi mapema tu saa kumi na mbili nishatoka nimeenda gereji hata kama sometimes sijapigiwa kazi lakini naenda gereji gereji yaani nikimaisha ile kama, kama saa saa, saa kumi na mbili saa mbili mbili nipo gereji naweza nikaenda kwa washikaji zangu katembea tembea nikazuula nyumbani narudi saa saba usiku eh, tena saa saba yenyewe narudi na kunyata naangalia yule mwanamke kalala, kwa sababu ukirudi nyumbani mwanamke kalala, maneno shiti, maneno kibao na kuongelea, yani hata ile furaha ya ndoa nikawa sina, ushanielewa? Kwa sababu mtu unatakiwa uoe upate furaha, lakini ile furaha ukawa una mwanamke ukimhitaji anakupa anakupangia matokeo, ushanielewa? Eh? Mm. Ah, paka hapo anapojisikia yeye mwenyewe ndo mipango yake ndo anafanya mama mazingira anayotaka yeye, si unaelewa? Mhm. Mm, mm kwa naishi hivyo hivyo hivyo. Sasa mwisho wa siku nikabidi niwaambie ndugu zangu, kaka, mimi sikufichi, nilikuwa na usiku naweza nikamka usiku nalia, nampigia kaka yangu, kaka, mimi huku nateseka hivi na hivi. Kaka kimwamwa anacheka, kiwewe niambia sio <laughs> Mm. Shanaelewa, ananiambia mdogo wangu. <laughs> Sio sasa siku hiyo bwana mwisho wa siku nilikopo ndani mwanamke usiku kaondoka. Mm. Kanifungia mlango kwa nje. Mm. Shanaelewa. Mwanamke kule nilikogombana gomana kanifungia mlango kwa nje. Ah. Nilipigiwa mlango kwa nje nikabidi nimpigie nani? Yule mshenga wangu bwana. Mi bwana huku nimefungiwa mlango. <laughs> Alafu mke wangu kaondoka sijui kaenda wapi, si unajua? Mm. Yule ile mshengangu kweli saa kwa kama saa tisa usiku hivi. Mm. Kamchukua na mke wake kwa sababu mshengangu sikaoa. Mm. Kaja na mke wake. Usiku kaja wakanifungulia mlango kwa, kwa sababu mlango wetu uko na geti nje. Mm. Nikanamuelekeza bwana fungua kwa sababu mimi nilikuwa na fungu wangu mwingine wa emergency. Mm. Nao ndani nikampitishia kwa nikampitishia kwa chini kwenye geti nikamuelekeza fungua kwa hivyo jamaa kule akaja akanifungulia ile mlango mm akaingia ndani. Kuingia ndani kaambia, bwana, mimi mke wangu kanifungia mlango afu sijui kaenda wapi usiku huu. Mm. Shanaelewa. Kakakaa tukabidi tukakae zetu nje kama kibarazani nje, katoka nje, kutoka nje mwanamume na mwanamke naye ndio anarudi. Kurudi sijui alienda kwa dadake, sijui alienda wapi sijui. Karudi moja kwa moja kaingia ndani. Alipotuona na jamaa kusalimia la nini? Mm. Pita tu moja kwa moja ndani. Eh, na mjua na ajisalimia. Eh, Jeuli mama eh, ajasalimia mhm. moja kwa moja ndani. Ah, jamaa akasema eh, kweli ndugu yetu kazi una mm. kazi nini? Kazi unayo. Kabidi nimpigie kaka, kaka nikamwambia, sasa nikamwambia hamna jinsi, sasa utafanyaje? Mwisho wa siku uvumilivu kanishinda. Nikabidi siku hiyo bwana niandike talaka. Mm. Kabidi niandike talaka, mshangangu katika talaka kuna sister yangu mmoja hivi alikuja kama alikuwa na alikuwa na dada yangu mmoja alikuwa na anakaa Kenya na ule mshenga tukamwandikia talaka mchana mchana. Kwanza sababu mchana mchana ilikuwa hapo ananiambia wewe kama wewe wewe mwanaume kweli niache talaka mimi sikutaki. Wewe hivi na hivi ananiambia mimi maneno. Wewe sio mwanaume kama mimi nipe talaka yangu. Ushaelewa? Mm. Anadai talaka yangu. Wewe nipe talaka kama wewe mwanaume kweli. Si unajua? Mm. Na anaongelea sana maneno yani akalaa hivi na hivi. Kwa mwisho wa siku mimi nikaja nikaandika talaka. Ngapi? Taraka nilimwandikia mbili tu. Mm. Jioni narudi nikamwandikia taraka mbili kwa sababu mimi niko na kila kitu kwangu, ushanielewa eh? Mm. Kila kitu ambayo mwanamke alikuja yeye kama yeye tu, si unajua? Mm. Kwa vitu vyangu vyote ndani, kila kitu, kwa sababu si nimekaa naye muda mchache. Mm. Kwa baba yeye alikuja naye na vyombo vyake nini, kwa nikabidi nikabidi niombe na gari gereji pale, nikaomba gari ndogo. Fundi wangu mmoja kanigia gari, yule aliniambia kama vipi hela usimrudishie, kanigia gari yake hapo kwenye kumpelekea talaka kwa mm. sababu mwanamke alishtuka. Mm. Kama kwanza alikuwa amini, si unajua? Mm. Kama alikuwa amini kama mimi nini? Nitamua nitamwacha kwa sababu yeye ananipa vitu vya kalaa, sio sio mwanaume, sio hivi na hivi, ushaelewa? Mm. Kwa mimi nilivyomwandikia talaka ile, nikamwambia kusanya kila kitu chako, twende kwe mm. kwenu. Mm. Kwa hiyo tukakusanya kila kitu kila kitu vyake mwenye kila kitu kilichokuwa chako, huyo kusanya yule mwanamke kule, kila kitu chake kakusanya, tukampeka kwa dada yake. Mm. Tulipomfika kwa dada yake pale kaka zangu mshenga yule tukamwambia bwana dada, kwa mazingira haya mwanamke wangu huyu hivi na hivi, ubibie mimi sio mke wangu. Kwanza kapo hapo mwanamke alianzisha ligi, nataka hela yangu ya mahali unimalizie, <laughs> lakini anataka hela yake ya mahali. Yaani wakati mpeleke talaka anadai mali. Eh, anataka anadai mali yake kwa sababu silibaki nitoa laki saba na nusu. Mm. Nipeni laki mbili yangu na nusu. Mm. Ndio mnigie talaka talaka yangu. Huyo mwanamke <laughs> ushaacha tena mwanamke anataka lake pale pale. Sio hiyo mjomba. Mm -hmm. Nipeni malizieni kwanza hela yangu. Mambo mengine yaendelee. unajua? Mm. <laughs> Tukamwambia bwana, shika kwanza talaka yako kwanza. Mwanamke ana dai lake babu. Si unajua blast? Mhm. Mm Wewe ushaumizwa, ushatoa hela zako mm -hmm. kwa sababu nishatumia nishatumia gharama nyingi blaza. Afu kitu sijadumu nacho kwa sababu unajua unavyo unavooa unahitaji uishi maisha marefu na mke wako. Na kaka zangu wakatumia wakakutumia busara. Akamwambia bwana, sikiliza. Wewe pesa zako utazipata lakini kwanza pumzika kwanza kwenu kwanza, afu mazingira mengine yataendelea kama hizo pesa zako utajulikana upate nini, upate jinsi ya kupata hela zako. Kweli bwana, yule mwanamke nikamwacha pale kwao, mimi nikaondoka zangu, kurudi zangu nyumbani. Sasa unajua kurudi nyumbani sometime ni kwa nishapitia yale maisha magumu, hata nikirudi nyumbani sometime unajua kama usha, usha ni kwa kwa sababu mimi nikaa na sebule. Sio nikirudi nyumbani naona chumba kile tena nikaona kama kina upukwe fulani, yaani chumba kimepooza kwa sababu yale manyanyaso <laughs> ni nilikuwa zoea binafsi. Nikakakaa we da, nikakakaa, mwisho wa siku nikaja nini, nikazoea kwa sababu nafsi yangu ile, maana kwa sababu mwanamke nilikuwa nampenda, ni mmoja lakini nilikuwa nampenda nampenda mwe mfanya mambo barabara, lakini nikaja nini, nikamsahau nikamsahau kwa baada ya kuachana na mke wangu mimi niko nipo zangu tu nyumbani na naangalia maisha yangu mengine nikawa nipo zangu msera tu. Si unajua hapo nishaacha mke lakini gereji sasa sometimes nikirudi watu wanatania da jamaa kaka na miezi mwanamke miezi muda mchache tu kaacha. Watu si unajua kianza kuongelea ongelea. Mm. Lakini mimi nikasema unajua ugumu wa maisha unaujua mwenyewe, ugumu wa ndoa unaujua ndani mwenyewe changamoto unazozipitia. Kwa mimi nikabidi nisisikize ya, ya watu. Mimi nikabidi tu mwenyewe niishiishi tu mwenyewe fresh. Kuishiishi kuna kuzunguka zunguka, si unajua? Kwanza nilikuwa sitamani kupenda, lakini sasa sisi wanaume hatuna jinsi, tukakuta nikakuta nimependa tena. Kuna mwanamke naye nikampata mwingine, nikawa naishi naye, nimeishi naishi naye, ikafika wakati Mwenyezi Mungu akajali akapata ujauzito alipopata ujauzito yule mwanamke alipopata ujauzito yule mwanamke, mimi nilikuwa na kaka yangu kaka yangu huyo ambaye nilokuambia alikuwa akizaliwa yeye ndo nafuata mimi. Wewe aliyobaki Songea kipindi kile cha mwanzo mm. kama nilikwambia. Mm -hmm. Yule kaka kakangu alikuwa po, kwa bahati nzuri alipata kazi. Mm. Alipopata kazi alikuwa kaajiriwa huko. Sasa alikuwa afanya kazi serikalini, aliajiriwa huko Tabora Tabora ndani ndani. ukushanelewa Mm. Alipoajiliwa sasa kule mke wake alikuwa anaumwa sana. Unajua kuumwa? Mm. Yani mwanamke aliumwa karibia hata miaka hata mitatu inafika. Mm. Alikuwa anasumbulia anaumwa. Hali ilikuwa mbaya sana kwa shemeji yangu. Kwa sasa kaka kaniomba basi kama vipi nije nini? Niishi naye huko sababu si unajua mazingira ya kazi kule, kula fursa shemeji alikuwa kaka kule ndo nazidi kuumwa lakini alikuwa akirudi da. Mazingira shemeji anakuwa ipo vi? Vizuri lakini akirudi kule tu shemeji anaumwa sana. Sasa kurudi sasa mimi kama mimi kunishapata mwanamke mwingine naye nikaa naishi naye. Sasa nikabidi mwambie shemeji kama vipi? Uje tutukae wote kwa sababu tulikuwa tumepanga nyumba nzima. Mm. mimi niko naishi na ule mwanamke tu ule mm. ambaye sijamuoa lakini niko naishi naye tu. Kwa yule mwanamke nikaa naye pale kukaa naye. Sasa ule mwanamke naye unajua wanawake zetu wa Kiswahili hawa sometimes kama anakuwa nao na roho mbaya, si unajua? wakiona kama shemeji mtu kaja, shemeji mtu mkagalia, shemeji mgonjwa, afu ni mke wa kaka yangu. Sometimes naweza nikaacha hela kula, mwanamke na anapika chakula anavyojisikia yeye, ajua ah, hawajali wale mashemeji zangu, si unajua mm. hawajali mashemeji zangu, shemeji zangu hawajala, yani anapika anavyojisikia yeye mwanamke. Sada sasa shemeji anamwambia kaka, ushaelewa? Mm. Kaka ananiambia mimi, lakini tunajua ndugu ndugu tu hamwezi kugombana eh? Mm. Mkikaa mnashauriana, nadhani mimi nikaa kaka yangu tunashauriana bwana hivi na hivi, kumbe yeye amefanya ah, Akina anapofanya sio vizuri. Ushaelewa? Lakini mimi yule mwanamke sikumwambi sikumwambia bwana anafanya hivi sio hivi na hivi sio vizuri. Sasa yule mwanamke ikafika wakati aka akajiingiza kwenye hizi imani za kishiriki na shirikina, si unajua? Sometimes anaweza kaenda sehemu na kutandani anachoma choma madawa ama nini, si unajua? Mm. Mazingira mazingira ndani pana nukanuka nini. Sasa shemeji akawa anaona vile vitu lakini akanashindwa kuniambia, ushaelewa? Mm. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa naviona. Siku siku shemeji akaniambia, "Da, unavyofanyia bwana shemeji hivi sio vizuri hivi na hivi." Sasa shemeji alinisikia alivumilia akaja kunipigia kwenye simu. Baada ya ah. kuondoka au Nani? Wewe mwanamke alikuwa humo ndani. Yaani shemeji yule anakupigia yupo ndani au yuko wapi? Yupo nyumbani kwangu hapo. Mhm. akanipigia. Bwana shemeji, huyu mwanamke anapofanya sio vizuri, mimi nivumilia, lakini shemeji, nimeona bwana nikwambie. Kumbe bahati mbaya simu shemeji ikanajirekodi. Unajua simu smart is kubwa. Mm. Iko naongea na jikodi. Mm. Kwenye kujirikodi, yule mwanamke akanachezea simu ya shemeji yangu. Mm. Aliposhikia simu ya shemeji yangu akasikia zile kauli mimi na shemeji tunazoziongea. Mm. Tunaziongea shemeji alikuwa ananiambia kwa yule mwanamke sasa. Shemeji alikwambia nini? Shemeji mimi aliniambia yule mwanamke ananifanyia vitu kama vya ajabu ajabu, madawa dawa nini anachoma ndani. mm mm. mazingira yao sio mazuri, nikamwambia jirekebishe, sio vizuri. Shemeji ndo akaniambia hivyo. Mm -hmm. Anafanya fanya vitu, lakini mwenyewe nikana naviona lakini siongei, ushaelewa Mm. Sasa sijui lengo lake lilikuwa ni nini. Mm. Shemeji aliponiambia vile vitu, sasa si atakula nyewe, yani kula yani chai. Unaweza sometime mwanamke anamka asubuhi, anajinunulia vitafunio tu anakula yeye, lakini wale wageni, kwa sababu unajua mgeni kama mgeni akija kwako, kwa mfano mimi hata kama nikija kwako wewe mm mimi ni mgeni, wewe unatakiwa unijali mimi, si unajua mm. Sasa wewe mimi nakuja kwako wewe, una wewe unachukua vyakula unajitegemea, kama unatoka hapo unaenda kula zako huko, afu mimi unaniweka mimi wa mwisho, afu wewe ndo kila kitu unanihudumia mimi, wewe utajisikiaje? Sasa lazima ujisikie vibaya mm. Kwa hiyo ikawa ndio hivyo, shemeji akanajisikia vibaya. Mwisho wa siku alivyosikiza yale maongezi, shemeji alioniambia mimi kwenye simu, tulivyokuwa tunaongea mimi na shemeji yangu, yule mwanamke akasikia ile simu akachezea. Mwisho wa siku akaja akagomba akagombana, kumbe unakuja kunigombanisha na mimi wangu si hivi na hivi. Ugomvi ukawaka nyumbani, mimi sipo. Mm. Mimi kaka anakuja kunipigia simu kwa sababu mwanamke si unajua ile lazima mwambie mume wake aje aje alichofanyiwa kaka, rudi nipige simu ashi. Mbona nyumbani kuna tatizo kabisa? Kama vipi shemeji inabidi aondoke atafute sehemu nyingine akakae, kwa hiyo shemeji akatoka akaenda kukaa kwa dada yake mmoja hivi. Mm. Na mimi mwisho wa siku nikarudi nyumbani shemeji ni, ni akaniambia bwana shemeji mimi naondoka siwezi kuishi hapa nikamwambia basi sawa shemu hamna shida lakini mimi na shemeji yangu hatujagomba mm. hatujagombana lakini kimwamua nikasema da sisi sisi mimi, mimi na kakaangu hatuwezi kugombana kwa kwa ajili ya mwanamke kwa ajili ya mwanamke wa wanawake wapo tu unajua brother mm. ndugu ndugu mwezi mwanamke akawafanya nyinyi ndugu mkagombana kisa mwanamke mwanamke mm. kweli mimi nikakaa na yule mwanamke pale shemeji yangu akaondoka sasa alivondoka shemeji yangu vitu ndo yani kama ale mazingira ya utaalamu sio ndo ni kama akawa mizidi. mi baba siku ni muuliza zangu ndani. Nasikia chumba kizima kama michumo midawa minini minini. Wanakaa kuna mdada wake mmoja mama yake sijui ifi yake waki, wakikaa nyumbani wanafanya mambo yao wenyewe na shirikiana shirikiana. Sasa mimi kafika wakati nikasema vipi? Nikafika wakati nikasema da, yule mwanamke kipindi iko na mimba. Alikuwa na mimba. Ikafika wakati ikafika wakati nikamwambia bwana, mimi saizi kwa mazingira yaliyokuwepo hapa nyumbani, shemeji kashaondoka hapo. Nikaambia bini inabidi nini, kodi ya watu imeisha kwenye nyumba. Nikaambia bwana, mimi hela ya kodi bwana, hapa mimi saizi sina hela ya kodi. Shanaelewa, inabidi urudi kwa rudi kwenu, na mimi vitu vyangu nabidi nivikusanye nivipeleke kwa watu wengine, niangalie Mwenyezi Mungu akijalia, kama nitapata mazingira mengine, tutajua tutaishi vipi, tutaishi vipi. Mwanamke akawa elewi, ah, mimi siwezi kwa sababu na mimba hivi na hivi na hivi na hivi, mimi siwezi. Mwanamke akawa na force, kokote tutaenda sasa nikaambiaje, tutaendaje kokote? Mimi naenda kulala kwa washikaji. Sasa ile demu ule msichana ule, ule mwanamke nilikuwa naishi naye, huyo mdada Akaniambia basi kama vipi, chukua hizo nguo zangu peleka huko kwa marafiki zako. Sasa nikamwambia wewe, mimi nguo zangu nimezichukua, nimekuja kuomba hifadhi kwako. Mm. Naomba nguo zangu kae nazo, vitu vyangu naweza nikachukua na vya mke wangu nikakuletea kwako. Mm. Eh? Changamoto. Changamoto. Lakini mwanamke elewi. Mm. Unajua mwanamke elewi? Mwanamke elewi hataki kabisa kusikia jambo hilo. Hataki. Miki moyo moyo nikazichukua nguo zangu kazi kazi nyingine nika nikamvizia nika yupo nikaziweka uani nikampeta nika dada yake mmoja wifi yake nikamwambia bwana wifi bwana huyu nguo zake hizi hapa akija mkabidhi nimwambie mimi kwa sababu mimi mwenyewe naenda kuweka nguo kwa watu mm. mimi nikaa karibia miezi miwili karibia miezi miwili nikawa sijapanga mm. kwa naishi tu jukwaji vitu vyangu vingine nimevichukua nimepeleka ofisini ni kweli hauna kodi au njama tu za kumkimbia <laughs> kodi, ko, yani kiufupi kwanza, kwa sababu kuna vitu vingine nilikuwa navifanya kipindiko kama niliumba, lakini sio kama kuyumba, yani kama nimeumba kama kimaisha, yani saa, yani niliumba kidogo, lakini kuyumba kuna vitu vini vinifanya ili niumbe. Mm. shanelea Mm. Kuna mazi, kuna vitu nilivipitia kidogo vinipa changamoto. Mm. ambapo baadhi hata vitu vyangu vyote nikavichukua nikavipeleka ofisini, vingine nikavipeleka kwa watu. Si unajua kama kwa na vitu labda chukue friji upeke kwa huyu, chukue TV upeke kwa huyu, chukue hivi vitu nikavi pika tafalani tafalani kwa watu. Ushanielewa? Mm -hmm. Nikaja nikakaa majirani wengine watu wanaonizunguka wengine wakaanza kunicheka. Ah, yule dogo yule saizi maisha yashamshinda. Mm. Si unajua eh? Mm. Maisha yashamshinda, yupo yupo tu mtaani, yani yupo ofisini hadi nguo zake, mavitu vyake kwa sababu unajua gereji gereji yangu mimi nilifungwa kama duka, afu vitu vyangu kama yupo humu, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vikiwa mtu akija kama akija kuchukua spare dukani, anaona kama friji nini. Eh, mtu anaanza kauliza hiki chumba au nini? Sasa ah, na watu wengine wakaanza kuniongelea wewe, da dogo, maisha yashamshinda yule Mm. Saizi ndo design kama ile nguo nini, kila kitu anachagereji gereji lakini mimi mwenyewe na langu moyoni nimeika vitu vile kwanza kwa mambo kaya mambo kama mawili. Jambo jingine nalo linifanyia kwa sababu nilikuwa sitaji kuishi na yule mwanamke kwa sababu alikuwa ananifanyia vitu vya ajabu na ndugu zangu hawapendi mambo kama yale anafanya. Kwa mimi nikabidi nifanye nikabidi nifanye nikakaa kama miezi miwili miezi, miwili nikanalala kwa washikaji nini. Kuna kwa washikaji. Kuna washikaji fulani nilikuwa nalala nao, kuna mtani kwetu kuna mtoto mmoja akipemba nilikuwa nalala kwao. Kulala kwao na mshikaji mmoja alikuwa ana roho nzuri sana, anasema sasa hivi mshikaji hayupo hapa, nitoa sina habari. Mm. kamwambia mwanangu, mimi naomba nje kwa la kwenu. Akaniambia basi fresh sana, wewe njoo tu tulale, kama ukipata mazingira yako ya nini, ukipanga chumba fresh. Kweli jamaa, mimi kanalala kwao, nilipokuwa nalala kwao sasa so, yule mshikaji bahati mbaya akaja akasafiri akaenda zake nani huko, kaenda zake kaenda zake Uarabuni kwa kaenda kuishi Uarabuni. Mm. Sasa kwani kuishi kwenda kuishi Uarabuni, kutana na ndugu zake wengine. Mm. Sasa ndugu zake wengine naye kuna mdogo wake waka kama analomba alombaya. Mm. Sometime kuna siku moja nika nimeingia ndani kwao mule. Kashangaeti mtu kafanya usafi nguo zangu zote kazitoa nje kazika pembeni. Nikasema mbona mbona naenda kuishi maisha kama kuteseka. Mm. Leo iliniuma sana. Mm yani unajua nguo zako kama mtu anakusanya anaziweka kama sebleni kwa sebleni kwa kwa na pakapaka si unajua pakapaka sometimes wanakuja na hali hali ya nguo da mimi kio kila sila nikapata asira hiyo hiyo siku nikaita boda boda nikakusanya nguo zangu zote zile direct ngazipeleka gereji moja kwa moja nikasema boys kaka gereji huko huko tu mm. kuliko kwenye nyesika hivi nikazipeleka gereji nikakaa nazo kaa nazo Ikaja wakati kuna jamaa mmoja na ndugu yao mwingine akaniambiaje, we mbona hujiongezi? Kwanza mwenye nyumba hapa anarudi, mwenye nyumba huyo mama alikuwa alipo alinaye alisafiri alienda huko Uarabuni naye anarudi. Kwa mwenye nyumba akirudi hapa hataki kukukuta. Gereja. Sio gereji. Mm. Kuna hiyo nyumba kina sina habari. Ah, pale ulipokuwa. Anyway, kuna jamaa akaniambia kuna sehemu kwanza chumba kipo kama vipi kapange. Kapange nikamuuliza chumba bei gani, jamaa mimi ndiye ni mtu dalali dalali, si unajua mm. madalali dalali wa magari, akaniambia chumba kipo sehemu kinapangishwa laki mm. laki mimi eh. nika ni, akanielekeza hadi nyumba nikaenda kule chumba nikaviona. Sasa nikasema ah, kwa laki kwa kipindi hiki mimi laki sina la haraka, sababu laki ni kwa demi sita ndio kuna lipe kama laki sita hapo mm. haraka haraka, afu mimi nikawa sina, nikabidi nikabidi nikabidi ni, nitembee tembee nikakutana dalali mwingine. Dalali mwingine akaniambiaje, kuna sehemu kipo chumba mtaa posta pale pale, bei gani? elfu themanini. Ah, kuniambia elfu themanini na yule jamaa mwingine aliniambia laki. Mm. Nikasema hapa cha kufanya mimi inabidi niende huko huyu elfu themanini. Mm. Kumbe yule jamaa aliniambia laki kwa sababu sasa anafanya mazingira nitoke pale kwao, afu vile vile aliniwekea udalali. Ushaelewa? Mm. Lakini nikamfuata ule, ule sijaona nikamwelekeza nikamwambia bwana blaza ni chumba nakitaka. Lakini ila si sina. Ushanaelewa? Mm. Lakini naomba kama utaongea na ule mwenye nyumba mie nipe kama wiki mbili tu. Mm. Kuna hela zangu naisikilizia maana nilimwambia nibidi nimdanganye Ila ni kwa sina lakini kaambia mimi akaunti yangu benki imefungiwa lakini nimeambiwa baada ya muda fulani itafunguliwa lakini mimi niko na plani zangu zingine za kupata hela. Mm. Unaelewa? Kwa sababu mgeni nyumba ukimwambia bwana kuna mtu subiri mdai sio hivi na hivi, mtu anaona kama atakuwa kama mbabaishaji. Mm. Kwa yule mama akaniambia basi kama kaka ndio hivyo ulivyoniambia, sio una uhakika unachokiongea? Mm. Nikamwambia ndio, mimi na uhakika ninachokiongea. Akasema basi sawa. Mimi kwa hilo swala lako ni mimi Nimelipokea. Haina shida. Kwa hiyo mimi kwa ni kuhangaika hangaika kwangu nikapata hela kidogo kama laki tatu. Niliopata laki tatu nikasema laki tatu hii kwanza ngoja niipeleke kwenye ile nyumba kwanza. Ila sijaikamilisha yote. Pilika zangu nikapata kama laki tatu nikaipeleka kwenye ile nyumba. Nilipopeleka kwenye ile nyumba nikamwambia basi dada, nikamkuta dada mwingine ndo kaachua kama madaraka yote mle ndani. Nikamwambia basi dada, naomba hela uikae nayo ili nikija kwa usije kaona kama mimi chumba sikitaki kaja mtu mwingine aka kikapangishwa, kwa sababu akasema basi sawa. Mwenye nyumba baadaye akaja kunipigia, haka vipi, mume tu ila ndogo? ngamba dada, nimetoa ile hela kwa sababu nimeona kama nisije mkaona nyinyi mimi mbabaishaji mkapangisha. Ah, sisi tunataka ile yote kamili. Ngamba basi sawa, mna shida. Nikabidi niwaachie ile hela kitatu, ngakaa nikakaa kidogo. Mwenyezi Mungu akajali, nikapata ile nyingine, nikaja nikamalizia ndani ya wiki mbili. Eh? Ndani ya wiki zile mbili au ili, wiki mbili ilizidi ilipita ila nga sijapata. Mm. Lakini mm. unajua mtu kishamtangulizia hela tena mm. anakuwa na jinsi azidi ya azidi ya ya kuvumilie tu. Mm. Sababu hela si ushatoa, lakini ungekupo sijatoa hata sijatoa hata shilingi mm. alafu mtu unamwambia usubirie huku ni kwa nishalipa hela ya watu ile ya kodi ilo ilo baki kwa sababu nilikuwa nadaiwa laki tatu mm. nikaja nikaforce force. Unadaiwa laki tatu? Nililipa laki tatu mm nikaja nika nikabidi nimalizie la watu kwa sababu kodi nilikuwa na laki nne na themanini nikaja nikamalizia ile nyingine iliyobaki mm. kwa hapo nika ipo free nyumba ilikuwa na marekebisho ukiangalia marekebisho afu mwenyewe sasa mwenye nyumba mwenyewe aliomba alipwe lake yote hmm. kwa sababu nyumba ilikuwa ipo ovyo ovyo simbodi hamna hamna nini kwa akaniambia wewe kama unaweza tengeneza kila kitu ambapo baadaye ukishamaliza tutakuja kukatana tu kwenye, kodi yetu. Kaambia basi sawa, mimi mwenyewe nikajishughulisha shughulisha nikapata ngatengeneza, ambapo nikanaishi kule kule kwa wape kwa Wapemba. Na yule mwanamke sometime akija akipita na nikuta kwa Wapemba, bwana naweza nikampa hela yake hivi na hivi, bwana matumizi ana ana mgea ndio tukawa tunaendelea mazingira. Sasa mwanamke mwenyewe tatizo naye jeuli, yani mwanamke unaweza kaongea naye unamwelekeza mazingira haya, mwanamke anakujibu hivi, mpaka mimi mwenyewe nikasema sasa mimi nipo kwenye kundi gani? Kila mwanamke ninokutana naye anakuwa na mitiani mitiani. Sasa nikasema kwa saizi, hem, niambie kwa mfano kama mimi saizi ningesema nioe, kama hapa nilikuwa naishi naye tu binafsi, ah, ningeoa na mwanamke huyu tena ningesema shatangaza ndoa, afu na naambia watu bwana, mwanamke huyu nishaoa, mimi nitaonekana acha acha. Mm. Mm. Nikasema da mpaka leo mwanamke yupo kwao, lakini kuhudumia na mhudumia kama kawaida. Sasa tukaja tukaachana, tukatengana, kila mtu kawa vingine. Nikabidi nipambane zangu huko na kazi zangu. Mwenyezi Mungu akanijalia tukapata mazingira mazingira, maisha maisha kwenye kujitumatuma, tukaja tukanunua basi daladala mm. kanunua daladala ya kwanza kanafanya fanya kazi. Sasa wale madada zangu wale walinitumua wale wote wakawa marafiki zangu mm. Shanaelewa, ndugu zangu walontimua wale dada zangu wakikaa sometime wakiwa na shida wananipigia, alafu mi mwenyewe binafsi, kwa sababu dada zangu mi walintimua walinifukuza, lakini mi mwenyewe nafsi yangu nikipata taela katika gereji sinajua naweza nikapata hela hela zangu, naweza nikapata hela, naweza nikaenda kununua hata kiroba cha mchele, kiroba cha unga, na nachukua gari za gereji hapa, mteja kaita gari apakia vile vitu, jioni ukifika zangu, sababu alikuwa anakaa Tegeta, apelekea Tegeta dada, kwa sababu na dada wawili bwana, dada mwingine nampa hiki hiki hiki, hata ukiwapa dada hata shilingi elfu kumi kumi elfu ishirini ishirini wanashukuru wanashukuru. Kwa nikawa naishi nao vile mpaka leo, dada zangu, shemeji zangu wote niliogombana nao saizi wamekuwa kama marafiki zangu, mm. hatuna chuki, ushanielewa? yani, yaani yani tunasaidiana kwa kila kitu yani. Dada zangu tunasaidiana nao, hatuna chuki. Mazingira ndo kama yapo waliokuwepo mpaka leo tunazungumza, mpaka leo tunazungumza. Nashukuru Mungu na tukapambana pambana. Sema changamoto unazipitia nyingi sana mm. Unajua changamoto unazipitia nyingi, hata saizi katika mazingira yangu ya kazi mm. Naweza nikafanya kazi, wengine wanaanza kuteza ah, Unajua blaza, unavyozidi kufanikiwa au unazidi kufanya jambo lolote, maadui wanakuwa ni wengi sana, unapitana nao. Na mtu mwingine anaweza kwambia ah, udogo sasa hivi anajishaua sijui nini na nini. Mwenyezi Mungu akajali, sasa hizi tumeongeza gari nyingine ya pili, sasa hizi tuna gari mbili mm. tuna costa mbili, ushanielewa eh? mm. na zote za kwangu zenyewe za kwangu mm. mimi na kakaangu yule tulizaliwa mama mmoja mama mmoja tukakaa yule kakangu nilokwambia wewe mm, ambaye unamfuata eh una, eh unamfuata tulishirikiana kaka akasema kaka aliniambia kitu kimoja mdogo wangu sisi tuna tunabidi tufanye mpango tuwe matajiri tufike mbali kwa sababu sisi mimi na yeye ndio tumezaliwa mama mmoja baba mmoja alafu saizi maisha ya mjini au ukitegemea ndugu blaza umefeli mm. ndugu mwingine wenyewe sisi tunabidi tushirikiane tupendane ili tufike mbali tutengeneze maisha yetu tuwe na maisha mengine sasa mtaimu wa na napitia changamoto. Kuna watu wengine wanaweza kukata hata magereji nini, mtu unajua maana neno una unavyozidi kufanikiwa, sio kila mtu anapenda ufanikiwe. Mm. Kuna mwingine anaweza kukupea mabaya, ah, huyu mdogo anajishaua, sijui hivi nini. Yaani mambo kibao watu wanakuongelea. Lakini mimi hata mimi na kakangu ninavoongea naye kaka ananiambia sana, mdogo wangu usipende kusikiliza maneno ya watu. Mimi mwenyewe sometimes naweza ngakaa watu wanaku, maneno mabaya kwa ajili yako wewe huyu mm. mdogo wako anafanya hivi hivi na hivi. Lakini sasa mimi siwezi kuwa upande wako wewe mdogo wangu, mimi inabidi ni upande wao wao ili nivijue vingi. Ushanielewa? Mm. Kwa nikisema niki nikisema niki upande wako wewe nitakuwa vingi hata wabaya mimi nitakuwa siwajui. Kwa hiyo kumkuta kaka mimi mtu ananikandamiza mimi na yeye anakuwa upande wa kunikandamiza mimi, lakini baadaye ananiambia da, mtu fulani hivi na hivi, si unajua mm. kwa hata mtu kama anakuwa anaongea inakuwa nika kazi bure. Mm. Shanela blaza yeah. Inakuwa ni kazi bure paka saizi hizi, nashukuru Mwenyezi Mungu, maisha yangu anaenda hivyo hivyo, napambana, nimenunua kiwanja, najenga na nyumba yangu, na Mwenyezi Mungu akijali anafanya mwenye Naomba Mwenyezi Mungu anifanyie wepesi, maisha yangu yaendelee. Mwenyezi Mungu akinijalia baadaye, hata kama nikipata mke mwema mm. nipate koo hata kama nilifanywa vitendo vitendo, lakini tunajua sisi watu wa Kiislamu lazima upate mke mwema. Inawezekana tu Mwenyezi Mungu hajanishushia alikuwa riziki yangu, riziki yangu. Nitamuomba Mwenyezi Mungu anifanyie pesi mm. pate mke mwema, pate kuoa inshallah, Mwenyezi Mungu akijalia. Hongera kwanza. Asante basi. Safari ndefu. Eh, ni nashukuru. Lakini mwisho wa siku ni safari yenye mafanikio. Kweli basi. Na mafanikio hayo unadai kwamba yamekurudisha na ndugu ambao mlikuwa hamuongei. Eh. Nafikiri sababu ni mafanikio tu au sababu ni wewe kurudisha moyo nyuma na kuwe, kuona hawa ni ndugu zangu? Na mimi mwenyewe nilirudisha moyo nyuma kuona hawa ni ndugu zangu. Mm. Mm. Sawa, mimi nikurudishe nyuma kabisa. Mm. Huku kipindi ambacho unaenda kuoa. Yeah. Kuna kuna maneno ambayo ulizungumza kwamba wameenda washenga mm. kwenda kutoa barua lakini hata kiti tu ilibidi wao waombe. <laughs> Eh. Mwanamke ambaye alikuwa anaenda kutolewa barua alikuwa anajua kwamba siku fulani kutakuwa na ugeni kwa ajili ya tukio fulani, au uliamua moja kwa moja ume mwanamke yule nilimwambia mm. sema, si unajua familia zingine mm. jinsi hata kama hujaambiwa blaza, tuchukule mfano wewe hujaambiwa au, au kama umeambiwa mm. lakini mm. kama unaambiwa, kwa mfano kama kuna wageni, mgeni kaja na anahitaji kuzungumza na wewe mm lazima umpe kiti akae, karibu tukae sehemu muongee. Mm. Au mtu anakuja tu moja kwa moja, mnakuja kuongea, mtu namsimamisha wima, mkikuta mtu watu wenye heshima. Unaweza kufanya kama mtu mzima, kama babako, kiangalia hata umri, unaona huyu mtu huyu ni mtu mzima, lazima nikae chini tuongee. Lakini wao busara hizo kuzitumia Kwa dalili ya mvua ilikuwa mawingu ambayo <laughs> <laughs> mimi hamkutaka kuyaona. mimi sijui niseme mimi ni ubishi wangu au ni vipi? kwa sababu mimi niliambiwa, lakini mimi niliambiwa huyo afai lakini sasa unajua siwezi jua mm. Wakati tukio zima la ndoa linafanyika, kila kitu mnazungumza, ni kitu gani ambacho wewe kilikuchanganya kwa muda mfupi kiasi kile, ikiwa mtu haujamzoea, haujajua tabia zake, haujafahamu hata tabia za watu wa kwao? Yani kiufupi nilivyokuwa nakaa naye yule ule mwanamke kiufupi pale nilivyokuwa nakaa naye alinionyesha yani mapenzi. Unajua mapenzi? Yani kama mtu ananipenda ananijali kila kitu ninachomwambia mimi ananisikiliza. Mm. yani nikajua huyo ndo mwanamke hata nikimwambia kitu lazima anisikilize. Mm -hmm. yani ananyenyekea. Mm. Unajua kunyenyekea? yani hata ukisema kitu unaweza eh bosi sijawahi kupata mwanamke kama huyo, hata ukiangalia mazingira yake, mtoto anajistiri, anavaa nguo nzuri. <laughs> anavaa nguo nzuri za kujistiri, nguo za imani. Unajua sisi wa Kiislamu lazima upote mwanamke anavaa nguo za imani, lakini ujui nguo tu, kumbe zilikuwa zinamstiri vitendo. Ndio maana kama wanavyosema usimwangalie mtu kwa macho, inabidi ufate tabia yake. Unaweza kumuona huyu da wewe kweli unapata mwanamke mwema, lakini changamoto mtu unazozikutana nazo ndani, mtu ajui unazikutana changamoto gani. Changamoto ya kwanza kabisa iliyoanza kukupa, tunasema iliyowasha alarm kwenye akili yako baada ya ndoa ilikuwa ni tukio gani, na kulikuwa na ugumu kiasi gani kulipokea, ukizingatia mwanamke unampenda, umemwamini, umeamua kumwoa? Ah, okay. Ah, changamoto <laughs> nikisema changamoto, mwanamke ana changamoto nyingi sana. Yaani kile cha kwanza kilicho, unajua wakati umeamua kumwoa, ina maana mapungufu mengi haukuyaona. Eh, mapungufu mengi sana wema mwingi na uzuri wake na kila kitu chake kwa upande wake. Kwanza kuna kitu kimoja kilinihuzunisha sana, siku sikuweza kukitaja mm. Yaani kuna siku moja hiyo ndio nilichukia sana mm. Nilimwambia mamangu anakuja mm unajua maisha ya mjini sisi tunaweza tukapanga chumba tuna chumba na Seble. Mm. Akanijibu jibu moja. Akaniambia matusi hayo. Mama yako anakujaje huku? Mm. Ushaelewa? Anakujaje kwa kwa atalala wapi kwanza anachoniambia yeye atalala wapi? Mm. Wewe umepanga chumba hiki mama yako anakuja atafikia wapi? Ah. Kimoyo kwa sababu mimi mamangu sei mamangu alifariki mm. kama nilivyokuambia mm. huyu mm. alikuwa ni mamangu mdogo mm. Ah, kimoyo nikasema hapa sasa mwanamke ndo kaniambia hivi mama aliniambia anakuja hata nguvu ya kumwambia hata ile unajua mtu kasha kwambia matusi ya mama hizi mama akija talala wapi hata ile nguvu nikiongea na mama siwezi kumwambia njo njoo mm. lakini kama ile nafanya mazingira kama kumkwepa kwepa mama ili mm. asije lakini siwezi kumwambia mama mm moja kwa moja kama kuna mazingira haya. Ila kiuhalisia mama angekuja angelala. Ah, ange angelala nyumbani tu, lakini sasa mwanamke mwenyewe anavyosema hawezi kulala hapa, matusi haya. Lakini mimi ninavyoona, kwa sababu mazingira nimepita nayo mimi, kwa mfano hata kama mimi nimeweza nikapanga chumba kimoja, kwa sababu maisha yetu tunajua maisha ya mjini wanaopitia ni maisha mengine, maisha na magumu, tunakula chumba kimoja, mamako kaja kuna mtu mwingine unaweza kulala hata mama yako kana mke wako wakalala kitandani au kama unaweza kutafuta sehemu nyingine ukalala kama upo mbaya hata chini ukatandika mkeka ukalala. Mm. Ili maisha nini? Yeah. Yaende. Mm. Lakini sasa wewe wewe mzazi wako asije kukutembelea. Mm. Anakwambia atalala wapi? Haya kwa mfano mzazi wake yeye kaja. Mm. Mzazi wake akija lazima afikie kwetu. Mm. Sasa kwa nini mzazi wangu mimi nikaambwa matusi, hiyo kitu iliniuma sana mm. mm. Sawa, hicho ndo ambacho kilianza kukupa kukupiga alam kwenye kichwa chako. Iko na vitu vingine, kwa mfano hata kama kaka zangu wako akija mm. yani mwanamke anaonekana kama ana design kama choyochoyo, ndugu apendi majirani, yani apendi ndugu zangu mm. Ushanielewa? Mm. Kwa sababu ndugu akija lazima ujue hata kama unapika chakula nusu mm ambapo wamekuja wageni, hata kama kile chakula kwa kitu sisi si chakula tu sisi mm. vizuri wape wageni, hata sisi baadaye tukisema bwana mume wangu chakula wageni wamekuja wamekula sisi chakula kimeisha wamekula wageni so so swala baya mm. lakini hata sisi baadaye tunaweza kuchukua cha mkate mm. tukala Mungu atasaidia lakini wageni mm. wamekuja na kuta chakula afu mwisho wa siku wapi chakula wanafanya vile mm. inakuwa ni vizuri kaka wageni wanakuta chakula lakini eh. hawali na wamekikuta. Eh. Um, kwa mwanamke wa, wa Uvumilivu kakushinda akakudai talaka. Mm. Na siku uliyompa akashindwa kuendelea kula kwa sababu ulimkuta akiwa anakula. Eh. Unafikiri kitu gani kilimfanya akashindwa kuendelea kula? Mimi nahisi kwamba kama alipata mshtuko. Mm. Unajua kuna kitu unaweza kukifanya ukakisema alafu ukaona hili si ili si kama mtu unajua kama kitu kimekishikilia hapa unasema hiki kifurukuti mm. afu mwisho wa siku kile kitu kikapata kikaja kikafunguka mm. yani kama mimi kwa sababu mimi alikuwa kama kanishika mm. mimi siwezi kusema kitu mm. kwa mimi wale ndugu zangu nilokuwa nao kama ukanifungua mm. kwa nini unateseka kwa nini unalia kila siku ulali ufanyi nini mm. usiku wewe unalia anapigia kakangu mimi siku nalia mm kwa nini unakuwa hivyo? Kwa watu wakanifungua, kwa ile ule moyo wangu ukafunguka, kwa ni kile kitu nikakipeleka tu direct. Unataka kumaanisha kwamba talaka aliyokuwa anaidai alikuwa sio kwamba anamaanisha kutoka moyoni? yeye mwenyewe kutoka moyoni, lakini sasa nilivyotoa shangaa alishtuka. Sasa hapo sikuelewa mm. Lakini yeye mwenyewe alishtuka kama mshangao, kaambia kusanya vitu vyako unaenda kukula. Lakini kitu kingine kilichonishtua zaidi, mm. kwa nini alivyofika kwao tulivompelekea ile tulivompelekea talaka mm. kwa mwanamke mwingine angesubiri kwanza, hata kwa sababu mtu unajua unavotoa unavotoa talaka, ambapo mtu akakaa kidogo akasikilizia, kwa nini alidai pesa nipeni, eh, nipeni, mahali yangu nimnikabidhi talaka yangu, kile kitu na mpango eh, eh, au wa hiyo talaka kuwa talaka rejea. E. Talaka ulisema mbili? Eh, talaka mbili nilitoa, ambayo ndani ya kipindi kile cha eda kama ukihudumia una uwezo wa kurudiana naye. Eh. Talaka, ha? Eh? talaka inavotoka. mm. talaka inavotoka, talaka hata mmoja unaweza kaacha mwanamke moja kwa moja mm. ambapo na talaka mbili unaweza kaacha mwanamke ambapo talaka ina eda mm. ya miezi mitatu ambapo kama mimi sikumhudumia yule mwanamke sikufanya matumizi yoyote na yule mwanamke ambapo mimi sijahusiana kitu chochote mm. yule mwanamke mimi sio mke wangu. Hivi inakuwaje sasa kama amepewa talaka na wewe unaitazama utanisaidie ndani ya kipindi cha miezi mitatu mm. ile miezi karibu mitatu yote inaisha haujahudumia mm. ila ile wiki ya mwisho ile ya ule mwezi wa tatu unahudumia kuhudumia unajua kuhudumia kupo kivipi mm. kuhudumia kuhudumia sio kumpa pesa mm. kuhudumia ile wanasema kidini yakini wanavyosema. Ukishaanza kutoa matumizi matumizi sio matumizi na maana matumizi yani matumizi sio matumizi labda ukatoa pesa labda bwana mimi mke wangu ni labda ukaenda ukasema mimi mke wangu bwana nimekusamee au ukamwambia bwana mke wangu mimi nimekusamee na mwenyewe kalizia mkachukuana pale mkafanya tendo la ndoa ina maana talaka imefutika, talaka imefutika na unaweza ukampa talaka na ukaenda kumrudia akakukatalia vile vile na talaka ikabaki inasimama. Akikukatalia tena mm. hapo mm. inakupu hapo hapo inakupa ukampa talaka huyu bibie mm. akakudai mahari mm. wakamsii watu wazima mm. mkaondoka, ndio ile mahari umeshailipa mpaka leo? Mahari mpaka leo sijailipa, lakini mahari ni haki yake kupewa. Eh, mahali ni haki yake kupewa hata kama ningesema nime sasa hizi nimemwacha yule mwanamke sipo mm. naye. mm. Lakini kisheria ya dini sisi ya Kiislamu mm. mali ya mtu lazima umpe kwa sababu mlikubaliana. Kwa hiyo una deni. Eh, mimi nina deni laki mbili na nusu Mwenyezi Mungu akijali inshallah nitalipa. Lakini nitaka kulipa dada zangu kaniambia ile pesa kama <laughs> haina kazi bora tupe sisi tu. Wewe <laughs> <laughs> mtu kanutia shenzi mabaya kama haya afu unasema mambo kama haya. Mm. Lakini mm. sasa huwezi kufanya hivyo. Kisheria ya dini unaambiwa mtu ukizikwa mm. siku ya kufa mahali mahali ni jambo lazima ulilipe kisheria ya dini. Mm. Eh, kwa sababu mshakubaliana bwana, gari hili tunauza milioni kumi. Mm. sasa Mm. wewe ushatia mkataba nabi umalize hela watu. Usiwezi kusema bwana, gari nchini mbovu, siwezi kumaliza hela watu. Mm. Kwa hiyo inabidi umalizie tu. Sawa, ila ulikuwa unampenda sana eh. umempa talaka ukiwa bado unampenda. Eh, kweli nilikuwa nampenda mke wangu. Ugumu gani ulikuwepo hapa katikati mpaka kusahau? Uliwezaje? Nilipitia changamoto ngumu. Mm. Changamoto ngumu ni vipi? Mm. Kwanza si unajua hata yale mateso yake alikuwa ananifanya. Mm. Sometimes nikirudi nyumbani nafu najikuta unalala peke yako. Yaani unaweza kalala hivi. Wewe unahisi kama vile vitu kama sauti zinajirudia rudia hivi. Unajua kwa sababu mtu ushafanywa visa vingi vile sometimes yale maneno maneno yake nini ndani unakuta nani pamepoa kwa sababu kaka, labda nikwambie kitu kimoja. Mm. Kwa mfano kama unakuta wewe nyumba unakuja kila siku na maneno maneno maneno maneno maneno. Si kama unasema unasema unasema. Kwa ile hali unakuja wewe na hizo mm. unaizoea. Haikupi tabu. Eh, eh, unakuwa haikupi tabu hata mtu akiongea na ah, ongea na vitia huko natokea huko. Mm. Sasa mwisho wa siku kile kitu kikaa kimeondoka, afu unajikuta kipo peke yako. Kwa sometime ukiuda unakuwa na ah, kile kitu mna Ulishawahi kutamani katika kipindi kile cha Eda ukiwa umempa talaka kutamani japo ungemtafuta hivi alafu ukajizuia? Ah, kumtamani sikumtamani. Sio kumtamani, kutamani kumtafuta utamtamanije mke wako? Eh. Kwa sababu talaka ziko mbili, umempa talaka ya kumwacha ila kuna Ah, nakumbuka alinitumia message, alinitumiaga message akaniambia, bwana, naomba nisamee mume wangu yale kwa mambo tu, si unajua? Mm. Eh, alinitumia message yeye mambo kinini na nini. Nahisi kana kwa sababu nahisi yule dada yake alikuwa anakaa naye yule mm. ndo alikuwa anamfundisha ubaya. Mm. Kwa sababu yule mwanamke asikufiche hata mama yake sometimes anaweza akanipigiaga. Mm. Akaniambia sani yule odo wake yule ndo mbaya sana, ndo alifanya mke wangu ili msishi na mke wako paka leo. Kwa yule mwanamke akasha alikuja akajua kumbe yule odo wake alikuwa anafanya naye kazi ndo alikuwa anamfundisha mambo mabaya ili paka mimi nayo paka leo na mke wangu tusiwepo. Mm. Lakini kwa sababu asingekopo yule odo wake mm. nahisi Mwenyezi Mungu angejalia paka leo mke wangu mimi ningekuwa naye. Mm. Sema sasa yule odo wake ndo alikuwa anamfanyisha anamuelekeza vitu vibaya mm. kwa sababu wanasema wanasema kuna sehemu moja nilisikia, si nani aliongea, kwambiaje uwezi kungu, unajua maana kungu, uwezi ukapata kungu alioachika hapo akakukunga akaku akakuweka, yani kungu wenyewe anasema lakini sio kwa mwanaume, huo mfano kwa mwanamke unakuja. Mm. Kwa mfano yule mwanamke dada yake yeye aliachika kwenye mm. ndoa. Mm. Alafu kama wewe umeachika, uwezi kumfundisha mdogo wako jambo lolote, utamfundisha nini kati nawe umeachika? Mm ndo anasema kungu wake kaachika, aweze kupata kungu aliachika, kamfundisha yeye kungu wake aliachika. Kwa nini atamfundisha vitu vile vile tu mm. vya kwa vya, ku, vya ujeuli jeuli, ndo maana mazingira aliyomwelekeza, kwa sababu sikaachika. Mm. Ah, mwanaume kitu gani? Kwa kama mume achika, na maana hata wewe huwezi kumfundisha mtu mwingine ushauri, unaweza kumpa wewe, oh, achana naye, wanaume wapo wengi tu. mm. Lakini kwa mfano kama wewe hujaachika, upo kwenye ndoa yako, vizuri, upo na mume wako, huwezi kumshauri mtu wa pembeni ukamshauri vibaya, vumilia, hiyo ndo maisha ya ndoa, ugumu wa ndoa upo hivi na hivi. Mm. Mtu namwelekeza ndio hivyo. Sasa dada yake akanamuelekeza ubaya. Alipotambua kosa, wewe ukuona umuhimu wa kumsamehe? Kutambua changamoto ilikuwa <laughs> changamoto ilikuwa ngumu, changamoto unajua ilikuwa ngumu kivipi? Mm. Mazingira yale mimi mwenyewe binafsi nilikuwa napenda, lakini sasa mazingira kaka zangu dada zangu, hem, niambie walionizunguka wote, kwa sababu talaka tulipotoa alikuwa dada yangu, dada yangu, kakaangu na kuna dereva mmoja, dereva wangu mm. ambayo saizi anaendesha gari yangu mm. Ushanielewa? Mm. Naye alikuwepo. Sasa hem, niambie dereva wangu na wewe kaka zangu, afu tumshaenda kuacha tumeenda kutoa <laughs> talaka kimbinde mbinde mm. au mwisho wa siku <laughs> mimi narudiana nao wewe ndugu zangu mimi <laughs> naweka wapi? Kuna mwanzo ulizungumza kuna kitu ambacho ni maamuzi binafsi, ni maisha binafsi. Eh. Hapo kutaka yawe binafsi. Ah. Ah. Wewe nikaona siwezi kufanya kitu kama hiko. Kwa sababu kaka wangu kwanza tunapendana, tunaelekezana vitu vingi mm. Au ah, mimi hata kama nikiwa na tatizo lolote mm. kakangu ananisaidia mm. na mimi nikiwa na na yeye akiwa na tatizo lolote mm. anakusaidia. Uje mtu kukusaidia sio lazima akupe pesa eh? mm. kukusaidia hata mawazo ndio, bwana mdogo wangu, fanya hiki fanya hiki mm. unakuta ile faraja ya mawazo yale yanakopo ni mazuri, kwa sababu mimi kaka, mimi sikufichi katika maisha yangu mimi binafsi tangia yaani nianze kukua mm. sijai kumwomba mtu pesa mm. na shida ya hela sijai kumwomba mtu pesa. Unaomba nini? Yaani, kumwomba mtu kibinafsi sijai kumwomba, aba zaidi ya kaka yangu, ushanielewa? mm. Kaka, mimi nina shida mm. ushanielewa? Tunasaidiana mimi na kaka yangu, lakini kaka yeye akiwa na tatizo langu, hata ndugu unaozunguka nao Mm. Ujue kaka, mtu kusaidia kitu ni ngumu sana mm. kwa ishu majirani, yani mzunguko mzunguko tunaoishi nao, mtu ni mgumu sana kukusaidia. Lakini mimi sometime paka najiulizaga jambo moja, lakini tu uwezi ukafanya. Mimi nikiwa na shida, amna mtu wa kunisaidia aba wakunisaidia ni kakangu mimi binafsi, mm. lakini mm. watu wakiwa na shida, mimi nawasaidia mm. Shenelewa. Mm. Sasa mimi ah, ile wazo naliwazaga sana. Hmm? Yaani unakuwa unapangiwa matokeo. Hmm. Mwanamke mpaka ajisikie yeye anachokitaka. Mm. yeye mwanaume huwezi ukaforce, si unajua? Mm. Kama mwanamke akijisikia anachotaka yeye tendo la ndoa mpaka ajisikie yeye. Kwa na maana mazingira nilikuwa naishi nayo ndio vile vile nilikuwa napitia kwenye maisha magumu. Kwa sometimes mpaka nikajua yani niko sina hata furaha ya ndoa yangu. Hmm. Mm. Mm na kipindi alichoondoka alipofika, kwa sababu sijajua ulitumia taratibu gani hmm. ila kuna mtu mwingine pengine angeamua kwenda kupima ujauzito kabla ya kutoka kwake kwako wewe sijui, au ulikuwa tayari kupokea matokeo yoyote kama angeenda kwambia na ujauzito? Ndio maana imewekwa eda hmm. eda e, ina maana anavyowekwa eda hmm. anaangaliwa mpaka hmm. mm. miezi imefika kuna jambo lolote lililotokea? Mm. Ina maana katika ida iliyowekwa mpaka hiyo miezi mitatu iliyopita mm. hakuna jambo lolote, ana mimba na nini? Ndio mm. maana maana ya eda. Eda ni kama kitu ambacho mtu anaangaliwa mm. Ushanielewa? Ndio. Eh. Mama mkwe akawa anakupigia anakuambia odo au kungwi sijui eh. kungwi yule yule ndo ana matatizo, ndo ana matatizo. Eh wakati anakupigia na yeye ameshalitambua kosa la binti yake, kila kitu, wewe ukashindwa kumrudia? Ulibahatika kujua pengine kama kaolewa kwingine? Kubahatika kuolewa hmm. na nafikiri sijajua hmm. lakini kuna siku moja mama yake alinipigia mm. kwanza na nakumbuka yule mwanamke nikupo nikipita mtaani Mm. Kuna sehemu nayo nilimkutaga anafanya biashara zingine. Mm. Maana nilipomwachaga tu mimi mm. kuna sehemu kwanza alikuwa anakaa na yule dada yake yule yule mm. akaanza kuja kuuza chapati pale pale, wakaja sio akagombana mm. akabidi apate sehemu nyingine, akawa anafanya biashara zao hizo hizo mm. Nahisi kuni kupata biashara, hisi alipata sio mwanaume tu kwa anaishi yote mm. Ushaelewa? Lakini kuna siku moja nilikutana naye akaniambia, bwana, mimi nataka nje kwako, lakini ah, nikafikiria vile vitendo alivyokuwa ananifanyia mm hata kuja kumleta kwangu mimi nikashindwa, ngamba wewe si wewe wewe tena kuja kwangu, mimi naomba bwana tuje kwako tuongee hivi na hivi. Nikasema da, nikasema mimi siwezi kuongea na wewe tena kwa sababu vitu ulivyonifanyia ni vikubwa sana. Kwanza umenidharau, umewadharau ndugu zangu. Unajua katika maisha hamna kitu kibaya kama kudharau ndugu. Mm. Ushanielewa? Mm. Mimi kakaangu ni kama yani tuseme ni kama mamaangu kwa sababu yeye ndo ananisaidia mimi kwa kila kitu na yeye na mimi namsaidia kwa kila kitu tunasaidiana mm. sawa kwa mfano kama mimi pate mwanamke anakuja kutukania mama yako huyo mwanamke utalizia naye kwa mimi hapa mm. mm. sasa ndo kama ule mwanamke kumtukania mimi kakaangu sawa baada ya kuachana na mke wako sasa wa ndoa kukutana mm. na mwanamke mwingine mpaka akabeba ujauzito mm. na baadaye ikakulazimu kupitia maisha magumu ukiwa unamkwepa ili aamini kweli una maisha magumu. Mm. Kwa nini mliishi mpaka kabeba ujauzito bila ndoa? Aliyakuwa mwanzo ulipomwona mwanamke yule ukampenda, uliamua kumuoa kabisa. Huyu haukumuoa lakini mpaka anapata ujauzito. Unajua sikutaka nikurupuke kama mara ya kwanza. Mm. Kwa sababu kwa njia nyingine wanasema kwa mfano kwa mfano kama saizi mimi nipate mwanamke, hata kama saizi nikija kumpata mwanamke aina yote mingine mm. sitaki mbilia kuwa kwanza kwa haraka haraka mm. kwa sababu hem, niambie, kwa mfano kama huyu naye ningemuoa mimi, ningeonekana vipi katika dunia? Ningeonekana jamaa huyu anaoa na acha. Kwa hiyo ni sifa mbaya. Kwa bora ukae naye kwanza, uangalie tabia zake unaendana nazo, muonekano wake, tabia zake zimenyoka, hata kama baadaye nakuja natangaza ndoa, na maana napata mwanamke nini alionyoka. Hata kama saizi mimi Mwenyezi Mungu akinijalia nikija kuoa mm. sitakiwi niache tena. Nikisema niache ache, mm. mimi nitaonekana mwanaume mwenye matatizo. Sio mm. kila mwanamke na nakuwa naye natembea naye na naacha. Kwa mimi lazima nitaonekana matatizo. Simuona kama huyo nimeachana naye, lakini amna ta kitu chochote kinachozungumzia mimi, lakini ningeoa ingekuwa tatizo kwangu mimi. Kwa hiyo hivi sasa mtoto ana umri gani? Mtoto wangu mpaka sasa hivi ana miezi kama saba. Juzi tu. Juzi tu. Na mpango wa kuoa hauna? Mpango wa kuoa bwana brother, kwa saizi kwanza sina, usiseme uongo. Uh, mpango wa kumuoa yeye mwenye mtoto? Ah, sina kwa sababu tabia zake nishaziona, hata kama nikija kuzio nikija kuoa mm. tabia naona ni zile zile. Uh, uliwahi kukaa naye chini kumrekebisha? Jeuri mm. mpaka mm. saizi naweza kaamini mimi hata yeye mwenyewe kuongea naye sometimes unaweza nikaenda kumuona mwanangu mm. mimi naongea na bibi yake tu mm. anaweza kapita na mtoto hapa ananichunia kama anijui mm. na mimi nikien kama ananichunia mimi siongei na chochote kama nikienda kwa bibi yake naweza nikamuona mwanangu nikamchukua kama hela mimi matumizi yote mimi kama kitaka matumizi yote mimi mama yake bibi yake ndo ananipigia bwana mtoto anaumwa mm. yani bibi yake ndo kaka yani kawa kama ndo inaweza kusema kama ndo mke wangu vipi kwa sababu yani bibi yake mimi ndo jukumu zote mimi bibi yake ndo ananiambia mimi mm. so mwanamke yule ananiambia mtoto hivi na hivi mm. na maana sasa hivi mtoto akipata tatizo lolote mm. yule mwanamke hawezi kunipigia simu bibi ndo ananipigia simu bwana mtoto ana mazingira haya hivi na hivi mahakama juzi alinipigia bwana mtoto anaumwa sipia na vidude vidude vimemtoka mm. nikabidi nimde kumchukua mimi mtoto wangu nikampeleka hospitali nikamgaramikia kila kitu eh peke yako eh nilimwagiza mtu akamchukue mm kaenda kumchukua nikampeleka hospitali. Kuna unajua watoto wanatokaga na vidonda vidonda hivi mm. kabidi nimnulie sabuni zile dawa za kupaka mm. eh. Historia yake kwa hapo tuiachie hapo, tuje huku sasa kwenye historia ya mafanikio. Mm. Umetuambia mm. kazi ya garage, mm. uliachiwa kazi pale, uliachiwa ofisi, ndio kuna muda gani? mpaka sasa hivi bado ofisi inaendelea. Eh, ofisi mpaka sasa hivi bado inaendelea. Wewe ndio bosi sasa eh, hivi. E, ni... bosi aliacha ofisi. Eh, kwa mimi ni bosi na mimi na wanafunzi wangu mm. nafanyisha mm. kazi. Mimi ni kama ni fundi wao. Eh. E. Bosi kipindi cha nyuma alikuwa naye anachukua daladala hizo anauza anafanyaje, lakini wewe umekuja kwenda mbali zaidi mpaka umenunua Costa mbili. Mm. Kuna mtu atajiuliza sasa siri ya mafanikio ni nini, kwa sababu huko tumezungumza tunaona tu kazi, baadaye tukaja tukanunua Costa na hivyo ya kwanza ya pili. Costa tulishirikiana mimi na kaka yangu mm. Shanaelewa mm. kwa sababu sisi tulisema ni ndugu mm. katika maisha hatutakiwi tuishi maisha ya nini ya shida. Tulipanga mimi na kaka yangu kwa sababu kaka yangu mimi aliajiriwa serikalini mm. kuna baadhi ya pesa kidogo alipata mm. si unajua ukifanya kazi za serikalini kidogo na mikopo mikopo kidogo ukipata mm. tukashauriana na mimi tukawa na hela nyingine tukaongezea mm tukaja tukanunua gari yetu moja mm. tukajipanga panga Mwenyezi Mungu akaja akajalia tukaja tukanunua gari ya pili mm. kwa mpaka sasa tuna gari mbili kakaangu na gari ya kwake na mimi na gari ya kwangu tunaendelesha maisha yetu mengine tunajipanga Mwenyezi Mungu atujalie atufanyie pesi ili hata kama baadaye na sisi tuongeze hata magari mengine yani mm. tu tuzidi kufika mbali. Unajua katika maisha lazima upambane. Ndiyo. Utakiwi kukata tamaa. mm hata wale ma, hata wale wale walikuwa wananifanyia ubaya saa hizi wamekuwa kama marafiki zangu, si unajua mm. yani ile ulipo ulipogundua kuna mazingira ya ya ya madawa madawa, unasema mara vitu kama ushirikina mm. mara kugundua kwamba kama ulikuwa umeshikwa au furukuti mm. hatua zipi ulizichukua sasa ili kuweza kuhakikisha kwamba uko sawa? Kwa hiyo mwanamke wa saizi wote katika mazingira yote kwenye maisha yako, yani kikubwa blaza, mimi binafsi mm. mi namwamini sana Mwenyezi Mungu mm. hata kama mtu anafanya mambo yake mm. mimi nakuwa yani nakuwa kama unajua, ukimwamini Mungu mm. Mungu ndo kila kitu mm. kwa hata mtu kama anafanya mabala yake yoyote mm. kwa mimi nakuwa vile vitu nini sivifikirii mm Shanelea? Mm. Sivifikirii vile vitu. Kwa mimi yeye akifanya mambo yao mimi naweza nikaambiwa kimi namwamini Mwenyezi Mungu. Mm. Najua mimi hata kafanya mambo yao mimi namwamini Mungu tu. Mm. Unajua ukimwamini Mungu, Mungu anafanya kila jambo likae sahihi. Mm. Kwa na maana mimi hata kama nafanya mabala yao yoyote, mm. mimi kwangu nini? yani nimeachana nayo tu, unajua mm. Mwenyezi Mungu mpaka anisaidia kufika hivi, hata kama mtu anaongelea na afanya vitu vyake, mimi mimi namwamini Mungu Kwa maana vile vitu anapo hata vikifanya mimi kama si kama naepukana navyo, ndio maana kwa nyimbo za ibada unaingia. Lakini kwa swali ni kwa naswali ulikuwa kwa sasa hizi siseme uongo, kwa sasa hizi sijaswali mm. Lakini kwa leo, kwa sasa hivi au kwa sasa hivi unamaanisha kwa kipindi hiki hapa hiki mm. kwa kipindi hiki tunachokutua kama miezi miwili nyuma mimi sijafanya ibada. Kwa nini? Mambo tu ya kidunia. Unajua dunia si vijana. Mm. Lakini mambo ya kidunia. Unajua ibada ibada ni nzuri sana kufanya. Alafu alafu hata kama ukifanya ibada, unajua ibada na inakimbiza mambo machafu. Mm. Unajua kuna kipindi fulani nilikuwa nafanya ibada Ina maana na ibada inikaa. Mm. Unajua unaweza kufanya ibada, kuna ibada zingine unaweza kufanya ibada, mtu unafanya ibada akili unafanya mambo kwa kumwasi Mwenyezi Mungu. Mm. Kwa sababu ibada inakufanyisha wewe uwe sehemu safi. Ina maana sehemu safi vipi? Ina maana mimi saizi hapa siwezi nikafanya ibada afu nikatoka hapa nikamtafuta bibi kama bibi Adija, bibi Asha, mm. nikafanya nikaenda kufanya tendo lolote la ndoa ula nini, kabla sijamua sijafanya nini mm. kile kitu siwezi kukifanya, lakini kama una ibada haswa mm. Mwenyezi Mungu anakuepusha na lile jambo hata hata kuliona na kuona liogopa Kwa hiyo tuseme sasa hivi upo kwa kina Biasha, kina Bi Amina <laughs> baada umeamua uipumzishe. <laughs> Sasa umeamua niipumzishe. Eh. Na mama Mwenyezi Mungu anirudishe katika kundi lile. Sema si unajua mambo ya kidunia bwana. Mm. Eh, kidogo nakuwa na mtihani tena lakini Mwenyezi Mungu inshallah nitamwomba unifanye anifanyie wepesi. Mm. Nitarudi katika njia iliyonyooka kwa Mwenyezi Mungu. Hivi hivi mtu ambaye alifunga ndoa mm. na akamwacha au akaachana na mke au mume wake mm. ile pete uage inaenda wapi? Pete mm. Sasa kuna mazingira mazingira ya ndoa zenyewe zinavyoenda mm kwa mfano kama sisi ndoa zetu za Kiislamu mm. kuna zingine watu wanavalishana pete mm. kuna wengine hawavalishani pete mm. hawavalishani pete kama vipi? Kwa mfano kama mimi binafsi nilivyooa mm. na mke wangu hatukuvalishana pete mm. pete pete mnavalishana vipi? mm. kwa mfano si unajua, kwa mfano kama tukapanga basi sehemu kuna shughuli ukumbini, mm. ushanielewa? mm. pale ndo yanatakiwa maandalizi kama ya pete sijui nini nini. Sawa, tu, tu, tuifanye haraka kidogo. Kwa hiyo pete amkuvalishana yeah. Mliwachana, kwa hiyo hata yeye alikuwa hana ishara ya kuwa kwenye kidole chake kwamba kaolewa yeah. Akitembea popote anapokwenda wala wewe yeah. Sawa, pete ulioivaa mkononi ni ya nini? Hii pete niliyovaa mkononi mm. Ipete mkononi uliovaa nilichongesha tu ya mambo yangu tu mwenyewe. Sijajua si masheshe. Tuione hivi. Na watu wanaongeleaga hizi pete za kijani hizi. Eh. Na uchongesha mambo yako kivipi? Mambo yangu tu mwenyewe kama yani kuna vitu vingine unaweza kavaa kama za dua dua, unaweza kusoma dua, mtu hata kama kufanya mambo mabaya Mwenyezi Mungu akuepushane nayo. Mm. Eh. Ndio hiyo ulivaa. Eh. Kwa mtu akikufanya jambo baya inakuwaje? Ah, ah, yani si unajua imani inavyokuwa. Mm. Mtu mwenyewe unavyojiwekea tu kisheshe. Mm. Labda Mwenyezi Mungu wa hivi na hivi. Kila pete unajua na ina ina, ina muonekano wake. Mtu mwingine akikuona anajua ah huyu mtu mzito. Unaona mashie mashie masharifu unakuta wana madude ya makubwa makubwa. Mm. Eh. Kwa hiyo ya kwako ni kishehe zaidi. Hii ya kishehe tu zaidi. Eh. Inahusiana na na rangi iliyonayo. Eh, hii inahusiana na rangi iliyonayo na mwenye jinsi nilivyo. Unaruhusiwa kutoa ufafanuzi? <laughs> ufafanuzi? Eh. Kwa nini ya kijani? Eh, inahusiana vipi na rangi na wewe? Ai mimi pete nilipewa na mamangu. Mm. Mm. Kwa sababu na kipindi fulani nilikuwa na umwa. Mm. Si unajua? Mm -hmm. Kwa na umwa, sometimes naweza nikawa yani na umwa malazi malazi haya, si unajua? Kwa katika familia familia za za ndugu zetu wa shema Shea kwa akaniambia kama itakuwa inanisaidia kwenye mambo yangu madogo madogo kama kunikinga kinga mm. vitu mm. vidogo vidogo mm. ndo nikapewa ipete. Na umegundua ni kweli au sio kweli? Ah, unajua kila kitu ni imani. Kwa mfano mi, yani mi, nipo kwako hapo mm. kwenye imani yako, je, eh, utaenda? Kwangu mimi ah, mi naona inasaidia, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mm. mm. namshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Kutokana na maisha yote uliyoyapitia mpaka hivi sasa na kila kitu kwa ujumla wake. Ndio. Ni upi wasia wako kwa kila aliyekutazama kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa? na kila aliyeguswa na mkasa wako kwa namna moja au nyingine? Mimi usia wangu kwanza, usia wangu mkubwa sana, cha kwanza usipende kumdharau mwenzako mm. Shanaelewa mm. na usipende kumnyanyasa mwenzako mm. kwa sababu wewe unaweza ukaninyanyasa mimi mm. Shanaelewa mm. alafu mimi baadaye nikajanga kusaidia wewe kini kikubwa mm. Kwa usimdharau mtu unaomuona, usimuone mtu ana kitu au mtu fukara ukaona huyu kama naweza nikuhadisia kidogo kuna kisa kimoja cha kisa cha mitume sivyo tuseme naambiwa kuna mtu mmoja alikuwa aki alikuwa na kwa mfano kama sisi tupo kwetu kama hapa tunapika vyakula ushanielewa mm. mtu anakuja na anaomba chakula mimi nipo na mke wangu tumepika vyakula tunakula, mtu anakuja anaomba chakula, afu jamaa akija kuomba chakula anaambiwa hamna chakula bwana, wewe ondoka omba omba, unaelewa? Mm. Kwa hiyo omba omba sisi tukawa tunamtupa ondoka, hamna chakula nini na nini, unaelewa? Mm. Mwisho wa siku afu sisi vyakula tunaenda kutupa. Mm. Afu mwisho wa siku mimi nikaja nikawafukala. Mm. Mali zangu zote zikaja zikaisha, nikawa sina mali. Mm afu mwanamke wangu mimi nikaachana naye. Mm. Unajua mwanamke ukimwacha anaweza kaolewa na mtu mwingine. Mm. Yule yule maskini akaja kamuole mwanamke. Mm. Ambayo mimi nilomwacha. Mm. Na mimi siku ya siku nika nikaomba omba. Mm. Nikaja nika nikagonga sehemu. <laughs> kwenye kugonga sehemu kakuta mazingira yale. Yule mke wangu ndo mkuta kaolewa na ule fukara alikuwa ombaomba, mm. lakini mwisho wa siku wao kaa nakula ombaomba, mimi ndo nakuja ombaomba, naomba chakula wala kanipa mm. <laughs> fundisho kubwa fundisho kubwa. Kwa hiyo umeona hilo hilo nilivyokuelekeza. Kwa hiyo usije ukamdharau mtu, kwa sababu jamaa alimdharau mtu, afu mtu baadaye akaja Mwenyezi Mungu akamfanyia pesi na akaja kumwoa mke wake na akaja akapita akaomba akapewa chakula akala. <laughs> eh, kwa hiyo Mwenyezi Mungu bwana mm. kubwa sana. Kwa hiyo sisi tunachoomba binadamu kwa binadamu tusizauliane. Ushaelewa? Alafu unavojua jinsi unavozidi kutoka aba kwenda hatua nyingine unakutana na changamoto nyingi. Mimi mwenyewe sikufichi brother, nakutana na changamoto nyingi sana. Kuna wengine wanasema mimi najishaua, kuna wengine wanasema yani maneno mengi. Mm. Yaani kuna vitu vingine nakaa navyo lakini binafsi mimi ndo najua Mwenyezi Mungu wangu na muomba Mwenyezi Mungu anifanyie pesa, lakini nakutana na vitu vingi. Hata maskani ninapokaa, washikaji, kuna wengine unaweza kukaa nao nikiona nakupenda, kuna wengine wakupendi, ushanielewa? Mm. Wewe unaishi nao tu hivyo hivyo tu. Sawa sawa, mimi nikushukuru sana kwa kushia nasi eh, mkasa wa maisha yako ndio mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwagi Kama kuna ambacho umekisahau mm. kipo